Airdrop's coming. Let's go. getting bonus. least the smoke perspective. Engaging the enemies. Enemy down. The airdrop is coming. The airdrop is coming. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Enemy vehicle's nearly done for. Enemy vehicle's nearly done for. Espero es este man porque cayó por allá tan lejos. The airdrop is coming. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Engaging the... Salió el gato. Iba a recogerlo ya. Aquí cayó una, una, una, una caja de armas aquí cerca. Si alcanzamos a cogerla. y ojo aquí lanzó lanzó una granada. Y ha lanzado humo. Estamos bien, quedamos bien posicionados en la zona. Ay, toca saber jugar aquí ahora. Los pueden caer de cualquier lugar. The airdrop coming. escucho gente para allá. The revived flight will arrive. Viene un camión, viene un camión, viene un camión, viene un camión. Enemy spotted. Enemy vehicles nearly done for. Engaging the enemies. I'm guarding this spot. El agua, el agua, va por el agua, va por el agua, cogen el agua. Allá va pasando el agua, allá va, allá va. Muerto, muerto, muerto. The airdrop is coming. la zona va a ser de qué lado será de aquel o será de este lado. Este man se fue solo por ahí escucho gente por aquel lado. para acá, o así Vamos a ir a cerrar esta joda. Para allá. Vamos por la mitad del puente y nos lanzamos a mitad de camino y... Oiga, escucho sniper para allá. Sí. Aquí, aquí, láncense. mucha gente por acá arriba también. Acá están, acá están, mira, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. The airdrop is coming. Engaging the enemies. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Enemy spotted! Atrás de la caja, atrás de la caja. そう。 Están arriba, están arriba. Quedan dos, quedan dos, quedan Si vamos, vamos bien, ganamos. Buena. Dímelo, baby. Dale, ya llego.